<laughs> Stai registrando? Sì. Ok. E, è un piacere essere tornati a casa. È un piacere aver Roberto in casa. In questi giorni siamo, um, siamo andati a fare alcune commissioni per Valencia. In questi giorni stiamo facendo varie cose per Valencia. E io guardavo per la strada, no? y estaba no? mirando por la calle, los edificios y las casas. E me yo yo un aquí. Y decía, yo pertenezco aquí. me siento, siento que pertenezco aquí. Yo siento que pertenezco aquí. Eh, esta mañana hablamos de un tema. Y esta mañana hablamos de un tema. que eh, che ho La necesidad del Espíritu Santo. que llamé la necesidad del Espíritu Santo. Uh, e vi faccio questo esempio. Lo os hago este ejemplo. Per animarvi. Para animaros. Ma anche per comunicarvi che i pastori non sono perfetti. Pero también para comunicaros que los pastores no son perfectos. Io dovevo stare a casa di mia madre una settimana. Io tuve que stare in casa de mia madre una settimana. Sono andata perché aveva bisogno delle cose. Uh, ah, yo porque perché necessitavo unas cosas. e sono rimasta due settimane. E mi quedé due semanas. Perché ho avuto il Covid. Por Covid. E quindi non sono potuto tornare prima. Así ah, que non pude volver antes. Il Signore mi ha insegnato una cosa in questi giorni. E il Signore mi ha insegnato algo in questi giorni. Che, bueno, a parte il, la paura e il pericolo che i miei genitori si potevano infettare, sono persone comunque anziane. Aparte el miedo, porque mis padres podían ah, contagiarse, porque son personas ancianas. Pero cuando noi facemmo il biglietto per andare Italia, Pero cuando hicimos el ticket del avión para ir a Italia, non domandammo al o no. no le preguntamos a Dios si yo tenía que ir o no. Sembra una cosa banale. Parece algo pequeño. Dice, yo tengo- que ir a casa de mi madre, ¿por qué debo ir a Dios? Y si bueno, yo tengo que ir en casa de mi madre, ¿por qué debería preguntarle a Dios? eh, qualcosa di buono, no? non c'è niente di male. Es algo bueno, no hay nada de malo en eso. Però poi abbiamo visto quello che è successo. Però vimos le conseguenze. Perché vi dico questo? Perché os digo esto? Perché stiamo entrando in un tempo. Perché stiamo entrando in un tempo. Dove abbiamo, uh, dove abbiamo più bisogno. Dove necesitamos más. Dell'Espirito Santo. Dell'Espirito Santo. Di ascoltare la voce di Dio. Di ascoltare la voce di Dio. E noi dopo fatto il biglietto per andare in Italia. Y nosotros después de hacer el ticket para el avión. Dico, però io voglio una conferma da parte di Dio. Y dije, pero yo quiero una confirmación de parte de Dios. E ci mettiamo a pregare tutta la famiglia. Y nos pusimos a orar en familia. E... e qualcuno della famiglia. Y alguien de la familia. Diceva, sì, devi andare. Decía, sí tienes que ir. Tutti dicevamo che dovevamo andare. Todos recibieron que tenía que ir. Però ci fu un particolare. Pero hubo un pequeño particolare. Di una persona. De una persona. Che diceva che io dovevo andare una settimana prima. Che diceva che io tenía che ir una settimana antes. Quindi lo Spirito Santo ha parlato. E lo Spirito Santo habló. Io dovevo andare. Io tenía che ir. Però dovevo andare prima. Però tenía che ir antes. Però dicevo, va bene, già abbiamo fatto il biglietto, Però non fa niente, che può succedere. Però dice, bueno, ya hicimos el ticket y ya está, o sea, ¿qué puede pasar? Che cosa io voglio dire con questo? ¿Y qué os quiero decir con eso? A parte che non siamo perfetti. Aparte que no somos perfectos, Però che questa è una piccola cosa. pero que es un pequeño detalle. Al final sono tornata qui, non è successo niente, grazie a Dio. I miei genitori stanno bene. Al final volvi qui e non pasó nada, grazie a Dio, anche i miei padri stanno bene. Però che sarebbe successo se io fossi andata que soy, en otro país. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiese ido en otro país? Più lontano. Más lejos. Quello che è successo a una persona. Lo che le pasó a otra persona. Che arrivò eh, in Italia. Che arrivò in Italia. Giusto una settimana prima che iniziasse la pandemia. Justo una settimana antes di empezar la pandemia. Questa persona di Latinoamerica. Y esta persona di Latinoamerica Uh, è stata in Italia per sei mesi. Estuvo seis meses en Italia. Perché non è potuta tornare dalla sua famiglia. Perché non pudo volver de su familia. Quindi a me è successa una cosa molto piccola. Questo a me è passato algo molto piccolo. Però che succede quando noi non chiediamo consigli a Dio sulle cose più grandi? Però che passa quando noi le chiediamo consiglio a Dio sulle cose più grandi? Voi Voglio andare in quel posto. Vosotros podéis decir, bueno, yo tengo que ir en este sitio. O de, devo fare questa cosa. O tengo que hacer esto. Chiediamo a Dio. Vamos a pedirle a Dios antes. Perché è vero che nelle nostre decisioni a volte ci sono i sentimenti. Es verdad que en nuestras decisiones hay sentimientos. Quindi io avevo voglia di andare dai miei genitori. Perché io tenía ganas de ir de miei padri. E quindi i miei sentimenti hanno prevalso. Así que le dejé ganare le mie emozioni. Però Dio non mi aveva detto di non andare. Pero Dios no me, había, no me había dicho de que no tenía que ir. ¿Por qué lo mandar el primo? Sino de que tenía que ir antes. Amén. Quindi abbiamo la necessità di ascoltare la voce di Dio. Por eso tenemos la necesidad de escuchar la voz de Dios. Stiamo entrando in un tempo. Entramos in un tiempo. Che abbiamo bisogno di ascoltare Dio anche per le piccole cose. En el que necesitamos escuchar a Dios hasta para las cosas más pequeñas. Noi facciamo un eh, corso di mentorato. Nosotros hacemos un corso de mentorado. Lo pubblicizziamo un momento. Vamos a hacerle un poco de publicidad. Questo corso di mentorato, la prima cosa che insegniamo... Es nel corso di mentorato lo primero che insegniamo. È la cosa dove è più marcata. E la cosa che è più marcata con le pratiche. È ascoltare la voce di Dio. Es escuchar la voz de Dios tutti possono ascoltare la voce di Dio. Perché tutti possono ascoltarla. Non solo i profeti. No solo los profetas. Non solo i pastori. No solo los pastores. Non solo gli apostoli. Y solo los apóstoles. O ministri. O ministros. Tutti possono ascoltare la voce di Dio. Todos pueden escuchar la voz de Dios. E sapete perché? ¿Y sabéis por qué? Perché Dio è Padre. Perché Dio è Padre. E Dio vuole una comunione con i suoi figli. Y quiere una comunión con sus hijos. Quiere, vuole una relazione con i suoi figli. una relación con sus hijos. Amen. Andiamo a leggere un momento in eh, Giovanni 14, 16. Vi farò leggere molto. Ah, vale, vamos a leer molto. Perché a me mi, mi piace quando la parola di Dio si predica da sola. Pero me gusta quando la palabra de Dios se explica sola. Entonces, uh, vamos a leer in uh, eh, Juan 14, 16. Ah, però que sta. lento ya. Vale, entonces. Juan 14, 16, <clears throat> que dicen, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Amén. Questa, questo versetto è bellissimo perché... Este versículo es muy lindo porque... Jesús Gesù stava parlando agli apostoli, no? Che lui doveva andare via. Perché Gesù le estaba hablando a los apóstoles de que él tenía que irse. Quindi immaginate un po' quella, la paura degli apostoli che Gesù non doveva essere più con loro. Así que imagínense el miedo de los apóstoles de que Jesús ya no iba a estar con ellos. Persone perseguitate. Personas perseguidas. Persone calunniate. Personas calunniadas. Però che avevano un grande mandato. Pero que tenían un gran llamado. Immaginate la parola di questi uomini che dovevano portare avanti questo grande compito. Imagínense estos hombres que tenían que llevar adelante esta gran tarea senza Gesù. Sin Jesús. Habían visto Gesù fare miracoli, milagros, había, la gente. Había visto a Jesús milagros y la gente. Uh, eh, sanar gli indemoniati. Sa sanar a, los enfermos y a los endemoniados. Y adesso dovevano fare tutti da solo. Y ahora tenían que hacer todos ellos solos. E quindi immaginate la paura di queste persone. Imagínense el miedo de esta gente. In questo contesto in questo contexto? Molto religioso dove si trovavano. Era un contesto muy religioso donde estaban. E loro erano dei rivoluzionari. E ellos erano rivoluzionarios. Mm? E Gesù gli dice, io vi darò un altro consolatore. Però Gesù le dice, io os daré otro consolatore. Gesù sta dicendo, non vi lascerò soli. Gesù le stava dicendo, io non os dejaré solos. Vi lascio un altro referente. Os, deje, os dejo otro referente. Un'altra persona su cui fare affidamento. Otra persona sobre la quale appoggiarsi. Un'altra persona che vi accompagna in tutto quello che farete. Otra persona che os va a accompagnare in tutto quello che vais a fare. Gesù non ci lascia mai da soli. Perché Gesù nunca nos deja solos. Mai. Nunca. Um, e lo Spirito Santo, Santo lo leggiamo in Atti 2, 14 21. Vamos a leerlo in Hechos en uh, Hechos 2, capítulo 14. Ah, vale. En Hechos 2, del 14 al 21. llamo como el Espíritu Santo es siempre y siempre. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a vos en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a los que le voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas, ustedes profetizarán, tendrán visiones de los jóvenes y los sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. yo Porque hoy en día vemos que las iglesias están muertas. che lo Spirito Santo sta lì in un angolino Che lo Spirito está ahí in una esquinita e che sono più dedicate a fare eventi o roba del genere E che si dedican, la dedican más tiempo a hacer eventos o queste cose che a cercare lo Spirito Santo. Che a buscare lo Spirito Santo. Se la mia vita non è guidata per lo Spirito Santo, Si mi vida no es guiada por el Espíritu Santo, a che mi serve andare in chiesa o partecipare a tutti gli eventi della chiesa? ¿De che mi sirve ir a la iglesia o partecipare a tutti gli eventi della la iglesia? Questo è una vita religiosa, no? Esta es una vida religiosa. Ma io nella mia vita Pero yo en mi vida ho bisogno di ascoltare lo Spirito Santo necesito ascoltare lo Spirito Santo e di essere direzionata dallo Spirito Santo. y ser direccionada por el Santo. E, ehm, Molti chiesi invece vogliono che le persone rimangano in una religione. Però molte iglesias vogliono che la gente se quede in una religione. Perdonatemi la, la, la esplicità così. Perdonen se si soy muy explícita. Yo parlo un poco duro, però è la realtà. Io sempre parlo un poco duro, però è la realtà. ¿A che serve andare alla chiesa a partecipare a tutti gli eventi? ¿De qué sirve ir a la iglesia y participar a todos los eventos? Y no cambiar la tu vida. Y no cambiar tu vida. Yo siempre digo a mi marido una cosa. Yo siempre le digo a mi esposo algo. ¿Tú voy a ver el en la chiesa? ¿Tú quieres tener gente en la iglesia? Fa entrar a tutti. Hazla entrar todos. Non offendere nessuno. Non ofiendas a nadie. No reprender a nessuno. No regañes a nadie. Fa entrare tutti. Haz entrar todos. In italiano diciamo cani e porci. En no se dice perros y cerdos. <laughs> Porque i cani de la familia, no? Si quedan en casa y los puedes maestrar Porque los perros se quedan en casa y los puedes uh, uh, criar y domesticar. y y, I porci no. Y los cerdos no. Perdonate questa crudezza, no? Perdóname si soy muy dura. pero es así, Pero es así. La, la, Quando io predico? Cuando yo predico. Quando una persona predica in bueno, generale. Quando una persona predica in generale. Uh, la parola dice che devi insegnare, esortare. La parola dice che tiene che insegnare, animare. E quindi se io sto predicando. Así que si yo estoy predicando. Io ti devo provocare qualcosa. Io tengo che provocarti algo. Se la parola mi insegna che uh, l'adulterio è peccato, per esempio. Se la parola mi insegna, per esempio, che l'adulterio è peccato. Uh -huh. Io non posso non predicare che l'adulterio è peccato. Io non posso non dirti che l'adulterio è peccato. Per paura che tu te ne vada alla chiesa. Por miedo a que te vayas de iglesia. Ma quando lo Spirito Santo ti dà una predicazione, una parola. Pero cuando el Espíritu Santo te da una predicación, una palabra. Per una persona. Per una persona. Dobbiamo darlo. Tienes che darla. Devi darla. Tienes che darla. Perché la tua parola, il tuo versetto. Perché questa parola, ese versículo può essere una scossa per quella persona. può sacudire a persona. A cambiare la sua vita. Para cambiar su vida. A uscire dai suoi problemi. A salir de sus problemas. Molte volte noi ci eh, diciamo le cose in maniera molto educata alle persone. Muchas veces decimos las cosas a la gente de manera muy educada. Eh, molto eh, tranquilla. Muy tranquila. Però a volte la gente ha bisogno di scosse. Pero la gente necesita ser sacudida. A volte non dobbiamo avere paura di dire vicino a una persona che se tu non cambi il tuo modo di vivere. A veces no tenemos que tener miedo de decirle a una persona que, mira, si no cambias tu manera de vivir... il diavolo, el diablo distruggerá la tua famiglia. El diablo va a destruir tu familia. Porque es así. Porque así es. Es una verità cruda, ma è così. Es una verità, es una verdad cruda, pero es así. Quindi lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Uh, leggiamo un 4. en Jeremías 4. Ah, del 1 al 4. Del 1 al 4. Mm. y dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de, mi de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán vendidas las naciones y en Él se gloriarán. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y Jerusalén. Hagan surcos en terrenos no labrados, y no siembren entre espinos, habitantes de Judá y Jerusalén. Marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídesen para orar al Señor. No sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Amén. Aquí no es dulce el Señor cuando habla, no? Veamos el verso 3. Aquí el Señor no está siendo dulce hablando, como podemos ver en el versículo 3. ¿no? No, creo que el 4 al final. Vale, Cuando dice no ¿cómo dice? Cuando dice uh, mi furor se ah, no sé, que mi furor se encienda como fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Aquí vemos que el Señor no es dulce está está Aquí vemos que el Señor no está dulce cuando está hablando. no dicendo atención porque si no... Está diciendo cuidado porque si no Te voy a dar paliza, ¿Cómo se dice? te voy a dar una paliza. Amén. E noi vediamo spesso che le persone dicono non ti preoccupare, Dio ci ama, vieni in chiesa, non ti preoccupare, vieni in chiesa. Vemos que la gente sempre dice, bueno, tranquillo perché Dio ti ama, vieni alla iglesia. Vieni alla iglesia e tutto si soluziona. Vieni alla iglesia e tutto si arregla. Vieni alla chiesa, vieni alla chiesa. Ben, ben alla iglesia. Come ir alla iglesia e partecipare a un culto ogni domingo ti, ti, ti, ti salverà la vita. Come si ir alla iglesia e cada domingo e partecipare a un culto ti salvarà la vita. ti fa uscire dai tuoi problemi. Y quisiera salir de tus problemas. No. Pero no. No es así. No es así. Cuando yo predico. Cuando yo predico. O cuando parlo a una persona. O cuando le hablo a una persona. Yo debo provocar qualcosa in quella persona. Yo tengo que provocar algo en esa persona. Yo debo dire la verità. Yo tengo que decir la verdad. que ofendo o che non ofendo Che le ofendo o meno. Te, te, lo dico più educato o meno educato. Che te lo dico de manera más educada o menos. Pero no viviste la verdad. Pero tengo que decirte la verdad. A ver. uh, molte volte, come dicevo prima, Porque muchas veces, como decía antes, lo Espíritu Santo ci mette in crisi. El Espíritu Santo nos pone en crisis. Cuando estamos troppo bene, cuando estamos demasiado bien, ¿No cerchiamo lo Espíritu Santo, no buscamos al Espíritu Santo, non, non cerchiamo Dio delle cose di Dio, no buscamos a Dios ni las cosas de Dios. Però a volte arriviamo in momenti di crisi. Però a volte arriviamo in momenti di crisi. Che o ti muovi o non ti muovi. Che o te muoves o, no te, o te mueres. O ti muovi o non ti muovi. Ah. O te mueres. Hai ragione, sì, lo indicato. <laughs> o sea, arriviamo llegamos momenti in cui o te mueves o te mueres. Ok. Quindi... Uh, Um, questo dicevo, quando uh, dobbiamo dire qualcosa. Por eso dice, cuando tenemos que decir algo. Dobbiamo dirlo. Teniamo scherzi. Cerchiamo la guida dello Spirito Santo. Buscamos la guía del Espíritu Santo. Ascoltiamo Dio che cosa vuole dirci. Escuchamos lo che Dio quiere decirnos. E non cerchiamo di piacere alle persone. Y no tratemos de gustarle a gente. Ma di piacere a Dio. Sino di gustarle a Dio. Perché a volte una parola che diamo a una persona. Perché una parola che le damos a alguien. Può cambiare la vita di quella persona. Può cambiare su vita. Amen. Uh ah. -huh. Leggiamo un momento in Jeremías. Leemos en Jeremías 4, 1 a 2. Vale. 4, los primeros dos versículos, bueno, de antes. <clears throat> Ah, dice, Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad y justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en Él serán benditas las naciones y en Él se gloriará. Amén. La nostra Chiesa, le nostre vite, nostra iglesia, nuestras vidas devono provocare che Dio sia benedetto. tienen que provocar que Dios sea bendecido. Amén. Le persone devono vedere in noi che siamo benedetti. La gente tiene que ver en nosotros que estamos bendecidos. Non deve vedere che siamo persone religiose che andiamo in chiesa e poi usciamo e facciamo peggio. No tienen que ver personas que vienen a la iglesia, luego salen y hacen lo peor. Necessitiamo de, di un cambio da parte dello Spirito Santo. Necesitamos de un cambio de parte del Espíritu Santo. Necesitamos di essere benedetti dallo Spirito Santo. Necesitamos ser bendecidos por el Espíritu Santo. Come diceva Pamela prima, la fede vince il mondo. Como decía Pamela antes, la fe gana el- vence el mundo. Che significa? ¿Qué significa? che le persone devono vedere che siamo vittoriosi. Che la gente tiene che vedere che abbiamo la vittoria. Non, che figli, non sto dicendo che i figli di Dio non passano per problemi. Non sto dicendo che los hijos de Dios no pasan por problemas. Ma che con fede hanno vittoria in ogni problema. Pero che con fe tienen vittoria in cada problema. Che passano per il fuoco. Che passano per il fuoco. Però che escono dal fuoco senza bruciarsi. Pero che salen del fuego sin llamarse. Che passano per il mare. Che passano per il mare pero que escono dal mare senza affogarsi. Pero que salen del mar sin ser ahogados. Amén. Deben vivir la victoria en nuestras vidas. Tienen que ver la victoria en nuestras vidas. ¿Y cómo puedo obtener la victoria la mi vida? ¿Y cómo puedo obtener la victoria en mi vida? Como dice la palabra. Como dice la palabra, Estando en la vida. estando cerca de la vida. Están implantado en la presencia de Dios. Estando plantado en la presencia de Dios. Amén. Molte volte lo dice anche mio marito. Muchas veces lo dice también mi esposo. Quello che si vede fuori. Lo che si vede fuori eh, è legato a quello che la tua comunione con Dio. Uh, es el reflejo de tu comunión con Dios. Quindi quello che manifestiamo por eso, lo, fuori. por eso lo que le manifestamos a la gente fuera è il riflesso della nostra vita con Dio. Es el reflejo de nuestra vida con Dios. Del nostro permanere nella presenza di Dio. Del nostro permanecer en la presencia de E quindi uh, vi voglio raccontare questa testimonianza. Io os quiero contar este testimonio. Che di quando siamo stati in Venezuela. De cuando fuimos en Venezuela. Perché vi racconto questo? E perché os cuento questo? Perché a volte le persone giudicano se una chiesa è benedetta o no perché a veces la gente juzga se una iglesia es bendecida o no. Dalla grandezza. Della, della, bueno, della grandezza. Dalla, da, da, dal maggior numero di eventi che ha. Dellos mayores eventos che hace. Dai più importanti pastori che puoi invitare. De los más importantes pastores che invites. Però Dio ci diede una lezione in questa chiesa. Però Dio nos dio una lezione in questa chiesa noi fuimos, mmm, siamo stati a visitare tante chiese in Venezuela. Fuimos a visitare molte iglesias in Venezuela. Però questa chiesa è quella che mi impattò di più. Pero esa iglesia fue la que me impactó más. C'era un apostolo molto anziano, aveva più di 70 anni. Había un apostolo molto anziano, con più di 70 anni. Ed è ancora vivo, grazie a Dio. E grazie a Dios sigue vivo. Questo apostolo uh, era uscito da una spaccatura. Ese apóstol había, en plan, acababa de salir de una quebradura. No, che si era dividido la iglesia, entonces... ¿Que su iglesia se era partito? Aveva più o meno una cinquantina di membri, era una chiesa piccola per quelle zone lì. Y tenían como unas 50 personas, y para estas zonas era una iglesia pequeña. E la stavano costruendo? La stavano costruendo. Perché lì molti ministeri comprano il terreno e costruiscono le chiese. Perché molti ministeri comprano la terra e costruiscono la iglesia. E questo pastore stavano costruendo questo piccolo locale? Esos pastores estaban construyendo este pequeño local. Fuori c'era ancora tanta terra? Afuera non había mucha tierra. E avevano messo una tavola di legno, come un piccolo ponte di legno per entrare nella chiesa. E hanno messo come una, una pequeña mesa di madera per entrare nella iglesia. E c'era ancora il cemento. E aún había eh, cemento. Non, non avevano ancora il, il suelo, no? Ya, aún no tenían suelo eh, non avevano ancora le porte. No tenían puertas. E, e in fondo mi ricordo che c'era il gruppo musicale. Mi ricordo che in fondo c'era il gruppo musicale. E a, a fianco al gruppo musicale. E al lato del gruppo di musica. C'era una cortina, una tenda. Había una cortina. Che si andava nel bagno. Donde, para nel bagno. Il bagno non aveva la porta. Che non tenía ni puerta il bagno. E stava dietro la, al gruppo musicale. E stava detrás del gruppo musicale. Quindi qualsiasi cosa si sentiva. O sea, si, se escuchava cualquier cosa. Però mi ricordo... Però mi acuerdo. E questo ricordo non... mi rimane addosso. E questo ricordo se me quedò. Che nel momento in cui passò la porta della chiesa. che nel momento in cui passò la porta della chiesa bueno, la tabla. La tabla. el momento en que pasé la tabla. La presenza di Dio era così forte. La presencia de Dios era tan fuerte. El culto non era ancora iniziato. El culto ni siquiera había empezado. La gente si stava salutando. La gente se stava saludando. El grupo musicale non aveva iniziato. Il gruppo de música no había empezado. Però c'era quella presenza così forte. Pero había una presencia tan fuerte. Che noi ci andammo a sedere di corsa al nostro posto. Che nos fuimos a sentar en nuestro sitio. Perché sentivi che ti dovevi inginocchiare. Perché sentías che tenías che arrodillarte. E adorare a Dio. Y adorar a Dios. Fue una cosa pues, così forte. Fue algo tan fuerte. Che dicevo, oh, è la nube del Signore aquí. Que decía, es la nube del Señor aquí. Abbiamo girato tantas iglesias. Hemos creado muchas iglesias. Tante belle esperienze. Muchas lindas experiencias. Uh, molti movimenti del, dello Spirito Santo. Muchos movimientos del Espíritu Santo. Però in quella chiesa fu qualcosa di Pero en esa iglesia fue algo sobrenatural. Quindi dico, non fermatevi alla presenza delle cose. Por eso no os paréis a... Alla presenza, ah, alla, alle cose di fuori, no? Ah, vale. Por eso no os paréis... Eso, no os paréis a la apariencia de las cosas. Perché c'è qualcosa di più. Perché hay algo más. Amen a volte ci fissiamo veramente a quella chiesa, a quell'evento, a quella chiesa, a quell'altro. A veces realmente nos fijamos, bueno, esta iglesia tiene este, esta va a ser este evento. Tiene più corsi di discepolato. Tiene más cursos de discipulado. No. La cosa più importante. Lo más importante. Della nostra vita. De nuestra vida. È avere una relazione con Dio. Es tener una relación con Dios. Perché io lo dico sempre, ci sono le chiese cattoliche. Perché io dico che sempre hay iglesias cattoliche. hermoso. Mm. e dopo 4. Ah, no, y luego el 4. No, ¿O no? Lo, todo el capítulo 4. Ah, vale, después. Uh, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. quanti vogliono la potenza dello Spirito Santo? Quanti quieren il potere dello Spirito Santo? Amén. ¿A cosa mi serve fare eventi o cose del genere? ¿De qué me sirve hacer eventos, estas cosas? Yo voglio il potere dello Spirito Santo. Quiero el poder del Espíritu Io voglio il Santo. potere che cambia la vita delle Yo persone. quiero el poder que cambia la vida de la voglio vedere il gente. potere di Dio che cambia le famiglie, Yo quiero ver el poder de Dios que cambia las familias, Que sana las personas. que sana a las personas, Que toglie el pecado da questa città. que quite el pecado de esa ciudad. a ver persone che si inginocchiano davanti a Dio. Quiero ver personas arrodilladas delante de Dios. È poco tempo che siamo in Valencia. Llevamos poco tempo in Valencia. Però sto vedendo che c'è una necessità enorme di Dio. Pero veo que hay mucha necesidad de Dios. Io vedo che c'è una necessità enorme. Veo que hay una necesidad enorme. A partire dalle famiglie. Empezando por le famiglie. Vedo che ci sono famiglie rovinate, rovinate, rovinate. Vedo che hay, eh, veo que hay familias destruidas y eh, que están Destruida, arruinadas. Destruida. Muy destruidas. E questo si riflette sui figli. E questo si refleja, se refleja en los hijos. A volte i miei figli mi raccontano cose. Esos mis, hijos me cuentan cosas. Que digo, Señor, ¿se può arrivare a tanto? Che dico, señor, se può llegar a tanto? In tanti anni di ministero abbiamo visto tantissime cose. En años de ministerio hemos visto muchas cosas. Però che tu le vedi in una così alta percentuale. Pero que tú veas tan alto porcentaje porcentaje. En una città sola. En solo una ciudad. Dice, Signore, abbiamo bisogno della tua potenza. Digo, Señor, necesitamos tu poder. Noi siamo la luce di questa città. Somos la luz de esta ciudad. Noi possiamo fare la differenza in questa città. Podemos hacer la diferencia en esta ciudad. Però abbiamo bisogno di cercare lo Spirito Santo, abbiamo bisogno del potere. Pero necesitamos buscar el Espíritu Santo para tener su poder. Leggiamo in Atti 4:31. Leemos en Hechos 4:31 que dice Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu ah, fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Ah, dice que dopo ebbero pregato. Aquí dice que después de que hubieran, hubieran orado. Quindi dopo Así, después de que las personas le estuvieron pidiendo a Dios. Quindi dobbiamo chiedere a Dio. Por eso tenemos que pedir a Dios. Il risveglio non viene da solo. El avivamiento no viene solo. L'avvivamento viene perché noi lo chiediamo. El avivamiento viene porque nosotros lo pedimos. Perché noi lo dichiariamo. Porque lo declaramos. Quel luogo tremò. Ese, este lugar tembló. Noi dobbiamo provocare che Valencia trema. Tenemos que provocar que Valencia tiemble. Che Valencia trema. Che Valencia tiemble. Eh, per quanti sanno dove noi viviamo, por cuántos saben dónde nosotros vivimos. noi viviamo alla Malvarosa Vivimos en Malvarosa e viviamo di fronte ai gitani. y vivimos delante de gitanos. Non, non c'ho niente contro i gitani. No es que tenga qualcosa contro contra de ellos, Io ho qualcosa contro il peccato pero tengo algo en contra del di questa zona. de esta zona. E io tutte le mattine Io tutte le mañanas Digo, Signore, tu distruggerai questo, questa delinquenza. Signore, tu vas a destruir eh, questa eh, esa delincuencia. Distruggerai questo spirito, questo spirito, questo spirito. Vas a destruir tal espíritu, tal espíritu, tal espíritu. Perché adesso siamo qui, siamo noi, viviamo qua. Porque ahora estamos nosotros aquí, vivimos aquí. Siamo noi che dobbiamo fare la differenza nel nostro quartiere. Siamo noi che dobbiamo fare la differenza nel nostro barrio. Nella nostra città. En nuestra ciudad. Però dobbiamo pregare. Tenemos que Dobbiamo chiederlo. Tenemos pedirlo. E non pedirlo così. E non pedirlo così. Ma dobbiamo provocare che questo luogo, che questa città trema. Sino che dobbiamo que che questa città tiemble. Amen. Dobbiamo eh, renderci conto della necessità che abbiamo di, uh, dello Spirito Santo. Tenemos que darnos cuenta de la necesidad que tenemos del Santo. Dobbiamo annunciare la parola con franchezza. E annunciare la parola senza temore. Amén. Uh, ehm, leggiamo un attimo i Romani 14, 17. Leemos un rato en Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Perché il reino di Dio No es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Quindi qual è la... reino ehm, quando si manifesta il regno di Dio? significa ver el Reino de Dios? Por eso, ¿qué significa ver el reino de Dios? <laughs> No significa ver chiese bellísimas con aire acondicionado... no significa ver iglesias, enormes con aire acondicionado, con el sol... del parquet. eh, è buono, sì, è buono. Chiaramente è, es, es, Non è male. No, no es che que male. Però il regno di Dio. Pero el reino de Dios. Prima di tutto. Ante todo. È giustizia. Es justicia. Pace. Paz. E gioia nello Spirito Santo. E alegría nello Spirito Santo. Quindi se io sono ben impiantata nel regno di Dio. Por eso si estoy bien plantada en el reino Ho giustizia nella mia vita. Tengo justicia en mia vita. ¿Ho pace nella mia vita? Tengo paz en mi vida. ¿Ho gioia nella mia vita? E tengo gozo in mia vita. Non so quanti di voi, no sé cuántos de vosotros, io lo faccio, yo lo hago. Quando leggo un versetto, Quando leggo un versicolo. simile a questo, similar a esto, mi faccio delle domande. Me hago preguntas. Dico, Signore, ho giustizia nella mia vita? Digo, Señor, ¿tengo justicia en mi vida? ¿Ho pace nella mia vita? ¿Tengo paz en mi vida? ¿Ho gioia nella mia vita? ¿Tengo gozo en mi vida? Essere prosperi Ser prosperos nel regno di Dio nel regno di Dios non significa tenere, mangiare e bere, quindi avere financias en abundancia. No significa, como dice aquí, comer y beber, o sea, tener muchas finanzas. Ma la nostra ricompensa nel regno di Dio, Pero nuestra recompensa en el reino de il nostro posto nel regno di Dio, Il nostro lugar nel regno di Dio. è avere giustizia, pace, gioia. È tener justicia, paz y alegría. Giustizia nelle nostre famiglie, Justicia en nuestra famiglia. avere pace nelle nostre famiglie, paz en nostra famiglia. avere gioia nelle nostre famiglie. E gozo en nostra famiglia. Quanti lo desiderano? ¿Cuántos lo desean? Amén. Dobbiamo essere radicati nello Spirito Santo. Tenemos que radicados, Dobbiamo ser radicales en el Santo. Sentire la necessità di, eh, di, passare tempo con lo Spirito Santo. Dobbiamo sentire la necessità di passare il tempo di con parlare él. con lui. De hablar con lui. Di chiedere a lui. De pedirle a él. Di essere direzionato. De ser, lui. de ser direzionati por lui. Non è la pace e la gioia del mondo quella che ci manca. Non è la pace il gozo, del, eh, gozo del mondo è lo che nos falta. No? Ognuno vuole insegnarci che abbiamo pace, abbiamo gioia se facciamo più giorni di vacanze. Cada, uno, cada persona nos quiere enseñar que bueno, tenemos más paz y estamos más felices cuando tenemos más vacaciones. O lavoriamo di meno. O trabajamos menos. E guadagniamo di più. Y ganamos más. Questo è un sogno. Ese es un sueño. E non è detto che Dio non ce lo possa dare. E non significa que Dios no pueda eh, darlo. Non sto dicendo che le finanze sono equivocate, sono sbagliate. Y claramente no digo que las finanzas estén mal. Me, però non è la priorità, non è la benedizione, non è il regno. Però esa no es el reino, ni la priorità ni la benedizione. Diceva Steve Jobs, il creatore di, uh, della Microsoft. Sì, oh, diceva Steve Jobs, il creatore della Microsoft. Microsoft che è morto di cancro, che murió di cancer, diceva eh, cioè, Steve Jobs aveva uno degli uomini più ricchi del mondo. Yes, uh, eh, Steve Jobs era uno de los hombres más del mundo. Dice la cosa più importante per me. Diceva lo più importante per me. Bueno, da non cristiano ovviamente. Mm, sin ser cristiano. Dice avere la mia famiglia vicino e avere i miei amici vicino. Estar en mi famiglia cerca e i miei amigos cerca. Però perché le persone non si rendono conto del, dei valori principali della vita? Però perché la gente non si dà cuenta dei valori principali quando sta in vita? Sino quando arrivano alla morte. Sino quando llegan alla morte. Perché non ci rendiamo conto prima? Perché non no nos damos cuenta antes? Noi come cristiani dobbiamo renderci conto. Como cristianos tenemos que darnos cuenta che abbiamo bisogno de una relación con el Espíritu Santo, que necesitamos de una relación con el Espíritu Santo, que Jesús ci ha lasciato lo Spirito Santo, que Jesús nos dejó el Espíritu Santo. Lui è sempre con noi, Él siempre está con nosotros, anche quando sbagliamo, también cuando nos equivocamos, porque un padre porque un padre non lascia mai da soli i suoi figli, nunca deja solo a sus hijos, anche se sbagliano. aunque, que aunque se equivoquen. Un padre siempre está lì Un, padre, un buen padre siempre está ahí sperando che un figlio che si è allontanato che ritorni. Esperando que el hijo que se vuelva. Quindi lui è sempre vicino a te. Por eso él siempre está cerca de ti. Amen. Dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Dobbiamo que darnos cuenta de que necesitamos al Espíritu Santo. Che lo Spirito Santo vuole avere una relazione con noi. Che lo Spirito Santo vuole avere una relazione con noi. Ma quelli che hanno bisogno della relazione con lui siamo noi. Però los che la necessitano somos noi. Amen. Amen. Yo vorrei que tutti quanti potessimo metterci in piedi. Quiero que me gustaría que todos nos pusiéramos de pie. E che cerchiamo questa presenza. Amen. Y que busquemos esta presencia. Salutiamo tutti che ci seguono. Saludamos a los hermanos en directo.